পুনৰ স্বাগতম এবাৰ ধেমাজি শ্ৰীপানী লালুঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুই বাইক আৰোহী নিহত হৈছে কিৰণ দত্ত আৰু হিমন্ত গগৈ দেৱজিৎ গগৈ নামৰ এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহতজনক ধেমাজি চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে দুখনকৈ বাইক এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বাইক আৰোহীক ট্ৰাকে মহতিয়াই যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই ধেমাজি শ্ৰীপানী লালুঙৰ এয়া ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দুই বাইক আৰোহী নিহত হৈছে কিৰণ দত্ত আৰু সীমান্ত গগৈ দেৱজিৎ গগৈ নামৰ এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতজনক ধেমাজি চিভিলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে দুখনকৈ বাইক এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ বাইক আৰোহীক ট্ৰাকে মহতিয়াই যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই মহানগৰীত